el, el, només l'1% de tot el diner que es belluga al món, sigui en transaccions bancàries o en paper bancari i aquestes coses, eh, només l'1% cobreix les necessitats reals, o sigui, aquest centre cívic, els hospitals, els salaris de totes les persones, les jubilacions, els, els, els sous dels professors, les vacances de l'estiu de les famílies, les cases, els lloguers, etc. Uh, L'1%, l'altre 1% és el, els, els impostos, o sigui, més o menys paguem un, un, un 50% d'impostos de, cada, de cada servei que obtenim directe, no? o bé o, o coneixement. Uh, llavors resulta que, dius, i l'altre 99% dels diners del món, el 98% que queda, què, què passa? Tenim 92% que és uh, transaccions automatitzades d'especulació bancària. Eh? No els que estan allà a Wall Street cridant i això, sinó els realment rics, que tenen uns ordinadors que ja treballen per ells sols, sense haver-se ni de preocupar. No? Vull dir, eh, especulació automatitzada, és el 92% del diner bancari que es belluga al món i llavors hi ha un 6%, no? entre aquell, aquell 2% i el 92 queda un 6. Són els grans negocis. La guerra, sobretot, promoure-les, eh, fer el negoci de la guerra, promoure que hi hagi guerres eh, eh, eh el, des del poder i des de darrere el poder. Eh, després hi ha el tràfic de persones o prostitució i les drogues. L'1% <clears throat> només és l'economia real de tot el planeta, eh? tots els hospitals, tota la tecnologia, tots els centres d'investigació, la NASA, etc etc de tot el món. Llavors, això ens explica una mica que, eh, com és que hi ha aquestes desigualtats, no? Vull dir, justifico una mica el que acaben de presentar o, o la base de, la, de, de com han presentat el, el, els dos ponents anteriors. Eh, llavors, i, i per què passa això? Bé, des de la Cooperativa Integral Catalana el que hem proposat és, coneixent i havent investigat una sèrie de coses que intentaré resumir-vos molt ràpidament, eh, pos, eh, crear una, una sèrie d'eines que ens puguin Eh, ajudar a escapar completament d'aquest mecanisme. I en tot cas crear potser sí, un sistema harmònic, eh, civilitzat, a escala humana i a escala dels ecosistemes i que ens serveixi per l'economia eh, real del planeta, o sigui, la relació entre recursos i necessitats, una relació d'inventariat real entre recursos i necessitats humanes i els recursos del planeta, dels recursos naturals,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 a l'any menys 2334, almenys 2000, el 2334 abans de Crist, un senyor que es deia Sargó I governava una petita ciutat estat bueno, una petita ciutat a Mesopotàmia, de fet encara no era estat, ell va inventar l'estat, i us explicaré com. Centralitzant la moneda, eh, durant 10.000 anys de civilització i eh, sedentària a Mesopotàmia, des del menys 11.000 més o menys, hi havia hagut assentaments i ciutats on vivia la gent, les plantes de les cases eren més o menys iguals, no hi havia muralles, no hi havia armes, no es troben pràcticament objectes per, per ferir-se entre persones. Eh, I el 1230, menys 2334, eh, aquelles transaccions que eren dèbit que eh, establíem entre les persones, un dèbit amb un segell, etc que cadascú establia si no podia fer un intercanvi. Les relacions d'intercanvi és bàsicament l'economia de tot el planeta, o sigui, intercanviar béns, serveis i coneixements. Això és el que fem quan, entre cometes, ara diuen que negociem, diguéssim. Eh? produir coses que siguin útils, que facin un servei a la societat. Bé, eh, a partir d'aquell moment eh, aquest senyor decideix agafar una mica de metall, un metall preciat que costava de trobar, que era l'or, fer-ne unes llesques i començar a repartir i dir el que no intercanvi amb aquesta moneda no és oficial, no és legal el seu intercanvi. Això ens porta a una arbitrarietat brutal, o sigui, jo li puc donar monedes a qui m'interessa, a qui em produeix un servei que a mi m'agrada, aquell senyor que fa Ferraris o Lotus o Lamborghinis, però tu si em fas pa, no, no perquè ja tinc un altre que em fa el pa més, i me'l fa gratis o me'l fa més bé o el que sigui. No? I llavors eh, ens porta el que se'n diu esclavitzar tota la societat, ens porta a, pels desitjos malomaníacs o, o deliris d'aquesta de, petita èlit, eh, poder mm, voler expandir-se,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 poder econòmic i poder polític com es contraforta, amb poder militar. Eh, llavors tenim el gran empresari, empresari de la guerra, ara ja ministre de... <laughs> sí, sembla un catxandeu increïble, o sigui, té el negoci allà ja preparant-se, no? fregant-se a les mans, ministre de... empresari de guerra, eh? d'indústria militar, sí, sí, Va, només faltaria. I bé, després també bueno, podeu eh, llegir una mica David Graeber com a referència, eh, té un llibre que es diu eh, Una societat basada en el deute, els primers 5.000 anys. De fet, d'almenys 2.334, eh, eh, avui, a 2016, fa 2.350 anys, o sigui, encara no els fa, eh, perdó, 4.350 anys, encara no fa els, els, els 5.000, però més o menys estem, estem per allà, per aquests números. Uh, us recordo això que hem dit, eh? l'economia real 1%,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 sortir de l'ús del diner bancari, deixar de ser còmplices dels nostres butxins i de la, de la maquinària que està aniquilant aquest planeta per sobreproducció i una sobreproducció que no cobreix necessitats. Som 12.000 milions de persones, ai, perdó, som 7.000 milions de persones a la Terra i es produeix cada dia menjar per 7.000 milions de persones, perdó, per 12.000. O sigui, s'obren 5.000 milions d'esmorzars, dinars, berenars i sopars al planeta Terra. 5.000 milions. Com és que hi ha una persona que es mora de gana? Com és que cada dia se'n moren 50.000? de 50 a 80.000 persones de gana. Tenim un sistema econòmic o aquest sistema monetari de monedes centralitzades que no funciona, no ens serveix per res. Només ens serveix una cosa quan és negoci. No, si no, només negoci, fer-li arribar el menjar al que el necessita, jo ja no li faig arribar, em despreocupo, que es mori, que rebenti. Així funcionem, no volem, deixar, no volem seguir sent còmplices d'això, per això proposem monedes descentralitzades, moneda social, que en diem, o monedes lliures, eh, hi ha diferents eh, plataformes d'intercanvi amb moneda lliure que no té interessos, que no genera una necessitat de sobreproducció descarada i brutal que després, en realitat, el que es converteix és en haver inventat les escombraries, sobretot en la revolució industrial, una cosa que no, no existia abans a la història i ara sí existeix és les escombraries. Coses inútils que per necessitat de, de benefici immediat no ens preocupem de fer-les prou ben fetes com perquè es puguin Eh, el seu procés d'ús, de fabricar aquest aparell, aquest micròfon o el que sigui, un cop ja no serveixi, l'empresari no es preocupa de que això es pugui convertir d'alguna manera, es pugui reassimilar a la natura, etc etc. Necessitem fer aquest micròfon que soni molt bé, que vagi ràpid, que sigui barato i que ens en compri molts. I després ja es preocuparà algú d'on ho acumularem. Hem inventat les escombraries. Uh, hem descobert també que compartir horitzontal i nodalment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 O sigui, no és, un, és, és inclusiu i no és un moviment identificatiu. Ningú és patriota de la SIC, diguéssim, eh? Ni, com així podríem ser molt fans del Barça o no, no, no. Nosaltres som tan fans de qualsevol entorn que s'organitzi d'una manera amb uns principis mínims de decreixement, d'articulació social honesta, coherent i lògica, mm, com la nostra o qualsevol altra. I de fet el dia que deixem d'existir perquè no siguem necessaris, perquè tot el món estigui enxerxat, serà una gran notícia. De fet, la cooperativa integral com a ni tan sols existeix com a, com a entitat eh, registrada ni res. Uh, després també què fem? Tenim advocats, tenim economistes, els advocats ens han ajudat a buscar els buits legals que té tot país del món, que fa servir la gran empresa o el gran capital per evadir les seves, eh, els seus diners, nosaltres fem servir aquestes eines mateixes per poder eh, recuperar i recapitalitzar i descapitalitzar en benefici de la societat. I aquí sostenim les petites eines del comú, a través de maniobres de, de processos i propostes de desobediència. Tenim economistes que ens ajuden a fer a protegir-nos, diguéssim, a fer un escut legal que ens protegeixi del, de l'extern, o sigui, nosaltres hem creat una bombolla, diguéssim, dintre del capitalisme, amb les eines del capitalisme i amb la legalitat dintre del capitalisme, per poder nosaltres articular-nos com persones civilitzades, de tu a tu, horitzontalment, i fractalment, o sigui, hi ha un principi de subsidiarietat. Tot allò que es pugui governar des de lo local no cal, anar, no cal passar per lo global. I d'aquesta manera podríem imaginar el, el futur de la nostra proposta, podrien ser països sense capitals, sense comarques sense capital, sinó societats organitzades horitzontalment, fractalment, internament i articulant-se així de, de punta a punta del planeta, sense estats, sense la doctrina de l'Estat, que podria ser els nacionalismes, sobretot els nacionalismes d'Estat i els malentesos, no tant els reivindicatius, que poden ser una defensa cultural legítima, eh, i ens podríem trobar que en la realitat del món, que és contínua, no és discreta, o sigui, ens podríem trobar, per exemple, una Catalunya independent podria tenir la franja de Ponent, serà un, un territori amb discussió, València, a la Catalunya Nord, sí, no, i, en canvi, en un entorn fora d'estats ens podríem trobar la realitat natural. No? La seva, cada comunitat articulada eh, sobiranament i amb relació i de confederació amb totes les altres que ell es vulgui relacionar. Només vull dir una cosa per acabar, m'estaves demanant temps, oi? Uh, la bona notícia és que aquest enxerxament s'està produint a tot el món. Des dels Estats Units hi ha dues propostes molt potents, una és la Mutual Aid Network, la xarxa de suport mutu, i l'altra és el Platform Cooperativism a la Índia, el país que serà més gran del món d'aquí 10 anys, i hi ha tot un enxerxament horitzontal que està aconseguint el que no va aconseguir Gandhi, que és assemblearisme eh, trencant el sistema de castes. Eh? Ja es relacionen entre, entre si membres de diferents castes, sense cap problema, amb l'assemblea per consens, que és escepticisme científic aplicat a les relacions d'articulació social. És escoltar l última veu, no una majoria que pot estar tota equivocada, sinó escoltar l'última veu per poder ser, tenir un procés molt més àgil de millorar, de matitzar, etc etc. I això està passant a tot el, món, eh? Sud-àfrica, Anglaterra, Bristol, Itàlia, Grècia, etc etc. Després, última cosa ja, tenim unes eines per, que compartim per tot el món, que són eh, Faircop, Faircoin o FreedomCop. Són eines que ens permeten visualitzar altres articulacions socials com la nostra o, o els 2.000 milions de persones que encara no han sigut mai còmplices d'aquesta rivalitat i d'aquesta negociació que ha portat les societats de, imperialistes d'Occident, eh, i mm, que bàsicament són 2.000 milions de persones, eh, actualment encara, de les quals ens inspirem, com poden ser moviments zapatistes o comunitats natives indígenes a Europa, Occident, a Àfrica, a Amèrica, etc. I amb aquestes eines podem també articular-nos o podem eh, replicar algunes de les estratègies que proposem aquí, que bàsicament és l'encerxament de base. Organitzem-nos, que si no ens organitzaran. Gràcies. Now we recognize.